everyone welcome back to your short and sweet YouTube channel today we know about colleges offering diploma in engineering in Nepal होइन नेपालमा कुन कुन डि कलेजहरूले डिप्लोमा लेभलको इन्जिनियरिङहरू गराउँछ र कुन कलेजमा कुन डिप्लोमा इन्जिनियरिङ हुन्छ त्यसको बारेमा आजको यस भिडियोमा हामी जान्नेछौँ त्यसको लागि आउनुहोस् हामी भिडियो स्टार्ट गर्दैछौँ तबसम्मको लागि तपाईँ यदि च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु तथा त्यहाँ भएको बेलायकनमा क्लिक गरेर अलमा क्लिक गरिदिनु यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू पाउनको लागि ल आउनुहोस् अब हामी भिडियो स्टार्ट गर्दैछौँ colleges offering diploma in civil engineering in Nepal civil इन्जिनियरिङको लागि होइन कुन कुन कलेजहरूले त अफर गर्छ त सिभिल इन्जिनियरिङको लागि डिप्लोमा लेभलको होइन त त्यो सिभिल इन्जिनियरिङको लागि यति कलेजहरूले यो सबै कर्न नारी टेक्निकल स्कुल जुम्ला त्यस्तै मनमोहन मेमोरियल पोलिटेक्निक मोरङ त्यस्तै Nepal Nepal polytechnic institute Kavre Nepal polytechnic institute Chitwan त्यस्तै Oxford advance engineering college Kathmandu Seti technical school Doti यो सबै सिभिल इन्जिनियरिङ गर्नेहरूको लिस्ट रहेको छैन म अब सबैको नाम पढ्न पढ्दिनँ यस्तै स्क्रोल गरिदिन्छु होइन तपाईँहरू आफैले हेर्नु होला स्क्रिनसट गरेर अथवा भिडियोलाई पोज गरेर यो सबै अहिले पनि सिभिल इन्जिनियरिङकै हो यो सिभिल इन्जिनियरिङ पढाउने कलेजहरू रहेको छ डिप्लोमा लेभलको यो पनि सबै सिभिल इन्जिनियरिङकै हो यो सबै कलेजहरूमा होइन सिभिल इन्जिनियरिङ हुन्छ डिप्लोमा लेभलको यो पनि सेमै हो यो कलेजहरूमा पनि हुन्छ सिभिल इन्जिनियरिङ यो सबै कलेजहरूमा नि हुन्छ सिभिल इन्जिनियरिङ सबैको ठाउँको नाम पनि दिएको छैन कि कुन कुन ठाउँमा रहेको छ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ होइन डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ कुन कुन कलेजमा हुन्छ अब त्यो कलेजहरूको नाम हेर्नेछु यो सबै कलेजहरूमा डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ हुने गर्छ साथै यो सबै कलेजहरूमा पनि डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङ हुने गर्छ डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ त्यस्तै यो कलेजहरू त्यस्तै यो कलेजहरूमा पनि डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङ हुने गर्छ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ त्यस्तै अब हामीले हेर्ने हेर्नेछौँ होइन चाहिँ offering diploma in electrical engineering in Nepal होइन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ कुन कुन कलेजहरूले अफर गर्छ त इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको लागि यति कलेजहरू रहेको छ त्यस्तै अरू यति कलेजहरू यो सबैमा चाहिँ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पनि हुने गर्छ अब त्यस्तै यो सबैमा पनि यसमा पनि डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङकै कलेजहरू हुने सबै अब हामी फेरि हेर्नेछौँ is offering diploma in mechanical engineering Nepal होइन मेकानिकल इन्जिनियरिङ कुन कुन कलेजहरूमा हुन्छ त मेकानिकल इन्जिनियरिङको लागि यति कलेजहरू रहेको छ यो सबै पनि मेकानिकल इन्जिनियरिङकै लागि हो अब त्यस्तै हेर्छु होइन चाहिँ offering diploma in electric electronics engineering Nepal होइन इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ कुन कुन कलेजहरूमा हुन्छ त इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङको लागि यति कलेजहरू रहेको छ त्यस्तै अब हामी हेर्छौँ होइन the colleges offering diploma in architecture engineering होइन आर्किटेक्चरको लागि कुन कुन कलेजहरू रहेको छ त आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङको लागि यति कलेजहरू रहेको छ होइन डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरको लागि त्यस्तै colleges offering diploma in automobile इन्जिनियरिङको लागि होइन अटोमोबाइलको लागि यति कलेजहरू रहेको छ यो सबै कलेजहरूले अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ पढाउँछ त्यस्तै colleges offering diploma in refrigerator and air conditioner सिस्टमको लागि होइन यति कलेजहरू रहेको छ त्यस्तै colleges offering diploma in geomatics engineering लागि होइन जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङको लागि यो तिनवटा कलेजहरू रहेको छ यो कलेजहरूमा डियो जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ हुन्छ आजको यस भिडियोमा यति किनिरहेको छ thanks for watching this video